さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日は私がやっているクレー射撃などまあ銃のこととかについてお話ししていこうと思いますえー、結構前にねクレー射撃やってみたっていう動画を出してからなかなか音沙汰がなかったと思うんですけどまだまだ時間がある時やっていますが今年は あのやけどをしてね入院したりちょっと体が万全じゃなかったりあと銃の改造に時間がかかったりしてなかなか射撃場には行けなかったんですが銃を改造してからすごく狙いやすくなりましたまず狩猟ですね今狩猟が結構流行っていてというかジビエが流行っているにもかかわらず 狩猟免許を取る人たちっていうのは、まあ、地域として多いところは多いけどまだまだやっぱり少ないです。でやっぱり動物たちはどんどんどんどん増えるのに狩猟する方々がいないと農作物への被害っていうのもものすごいですね。特にイノシシの被害は大きいです。実際昔まではイノシシって山形県とか東北に生息してなかっ ったんですよね。ですが、まあ、気候の変化であったり動物のその環境の変化などなど、まあ、もっといろんな問題があるんですけどもそういう問題があってイノシシと豚が配合したイノブタとかっていうのが現れたりして冬でも東北でも イノシシが活動できるようになってしまったんですだから昔はいなかったイノシシが今は出てきて田んぼを荒らしたりっていう被害がどんどんどんどん拡大していますでもそれを取れる人たち、えー、捕獲できる人たちがいないっていうのが問題になっているんですねでまず狩猟免許、まあ、こういう風な冊子とかあるんですけど狩猟免許の取り方は申請をしてで講習会を受けます まずどんな講習会かって言ったら、まあ、まず適性検査っていうのもあるんですこう視力の問題だったり運動機能の問題だったり、まあ、そういうのの適性検査を行ったりしますあとは取っていい動物と取っちゃいけない動物っていうのもあるのでそういった判別がね一瞬でできるかっていうので、えー、見分けがつくか名前を覚えてるかっていうテストがあったり都道府県 でルールが違ったりする料金が違ったりするいろんな問題があるのでその県に応じた問題っていうのも出てきます狩猟免許の場合はですね、まあ、そういういろんな授業を受けたりしてから日が空くんですねまた別日に試験があるんですで銃を持たなければ漁って銃だけじゃなくて罠とか もあるんですけど罠とか箱罠とかそういうものに関しては別に銃の資格はいらないけど、うん、狩猟することができたりするので、まあ、そっちの方が手軽っちゃ手軽かなっていう感じですそういった資格っていうのも必要になってきますで銃で狩猟したいよっていう方は銃の資格を取らなくてはいけません やっぱり銃刀法違反に引っかかってしまうので、 <laughs> えそれに引っかからないようにしっかりとしたテストがあります。銃の取り方っていうのは、まあ、申請をするじゃないですかで受講日っていうのは決まってるんですねでその日に、えー、私の場合は警察署でしたけど警察署に行っていろんな話を聞いてテキストとこう合わせながらいろんな話を聞いてその日その場で、えー、テストがあります まあ、なので事前に勉強してくるっていうことも大事ですし当日ね勉強してもうすごくそこで覚えなきゃいけないこともありますやっぱり銃を持ってるって日本ではなかなかない話なので狩猟取ってほしい、えー、狩猟しないと大変だっていうのとはまた別に銃を持つ人たちをそんなに増やしてはいけないんじゃないかみたいな話があったりっていうので、えー、テストがすごく大変だったり県によって ってえー、違うみたいなんですよねテストのレベルがだからこの件は難しくてなんかこの件だと意外と取りやすかったりっていうのがあるそうです試験に合格した後に、えー、いろんな、まあ、身分証明書とか本当に結構洗いざらい調べられます、えー、近所に聞き込みというかね、えそういうのをされたりもしますし親族に認知症がある人とかちょっと問題を抱えてる人がいたら 1は取れなかったりとかとか本当にいろんなルールをクリアした上でまた次射撃練習っていうのがあります自分の銃とかはまず買わずに射撃場に行って射撃場のその練習用の銃で、えー、まず何発当たるかっていうのをちゃんとやって規定の的をしっかり得ることができたらそこで合格になるんですねで、まあ、射撃場っていうのは もう県に1個絶対ありますいろんなルールを全てクリアしてやっと銃を持つことができるので近年いろんな銃でこの前も殺人事件とかありましたけど本来は本来は銃を持ってる人っていうのはそうやって警察から認められて持ってもいい人だよって言われてる人が本来は持つ持てるべきなんですなので危ない行為をしたりなんかこの人はダメだなって いう話があったら本当はすぐさまあ銃を没収しなきゃいけないというかね剥奪しなきゃいけないんですけどうんなんか本当にもっとみんなが安心安全に使わないとそういうのって広まっていかないのかなと思います銃の所持許可は私は献上の時に取ったんですけど車椅子になっても取ることができるそうですちゃんとクリアすればですがやっぱりハードルはもしかしたら 健常の時よりはやっぱり高くなっちゃうんじゃないかなと思いますですがクレー射撃という競技もしっかりあるんですよねパラクレー射撃もありますしだからもっともっと競技として、えー、発展させるためにはあもっと銃を持つ方が増えてくれることが本来はベストなんじゃないかなと個人的には思っています結構芸能人の方でもね極楽とんの加藤さんであったりひろみさんであったり それこそ岩城浩一さんは神奈川のクレー射劇場を持ってたりするので広まってはいるんですけどうんまだまだ日本では難しいなという現状があります私もあれから本当にいろいろ YouTube で流してからもっともっと勉強しなきゃいけないなということで島根にあの車椅子私と脊髄損傷同じの方で本当に車椅子で、えー、クレー射撃を しっかりとやった日本では第一人者じゃないかっていう方がいるんですがその方にもう車で会いに行ってで島根の射撃場でいろいろ教えてもらいながら射撃をして地元のね練習場に行ったりしてで以前はねあの <laughs> 猟友会のベストを着てたんですけど新しくもう格好からだって思ってこういう私のね自分の自前の渋谷っていう刺繍が入った ベストを作って今これを着て、えー、射撃をしていますでさっきも言ったように今年銃を新しく買って、えー、重傷を短くしたんですやっぱり体が小さくて、えー、まあ、女性だし、まあ、重さっていうのはそんなに正直変わらないんですけどもともと使ってた銃っていうのは本当にクレー射撃という競技に使うために買ったわけではなくて 使用できればいいかっていうレベルで買った本当に中古品の安い、え銃だったんですね狩猟の時っていうのはずっとこう構えているわけではないんですよ獲物があこれから来る近くに来そうだなっていう時からやっと構えるのでこんなにずっと持ってるものでもなくバンバンバンバンめっちゃ打つわけでもないのでそんなに反動っていうのも気にしてなかったんですがクレー射撃ってなると結構こう何回も 抱えなきゃいけないですし、えー、まあ、要は何回も打たなきゃいけないので反動がすごくくるんですよね肩に。鎖骨が割れる人もいるそうなんですけどそれくらいもう青あざができたり痛くて痛くてあーもう続けられなかったんですやっぱダメだなっていうことで新しく銃を買って、えー、重傷をねいろいろこうちょっと改造して 打ちやすくそして自分の体に合ったサイズ感にしましたフォームの違いを見ていただければわかると思うんですけど全然この手の長さのつかみ具合であったりっていうのがあ違いますもうこんな感じで本当にバランスが悪かったんですがもっと自分にこう引きつけることができるようになったのでめちゃくちゃ打ちやすくなりました本当はクレー射撃って まっすぐと右左にこう皿というこれですねこれが飛んでくるんですこれこれがクレー射撃で使われているお皿になります鳥さんのマークが書いてありますこれが自分らが見えないところからポーンってこう出てくるんですよ出てきてこれがこう落下するまでにこれを撃ち落とすこれを割るっていう競技なんですが まっすぐと右左に飛んでいくんですですがまだまだ私は自分のフォームもまだしっかりしてないということもあって今はまっすぐにしか出さないような設定で練習をしているんですがそれでもやっぱり100%当たるわけではありませんですがその銃を変えたことによって、えー、改善する前よりもすごく当たるようになりました 今後もっともっと頑張って今はパラ競技にオリンピックの種目に、ね、なってないんですけども今後、まあ、次フランスがパリがあって次ロサンゼルスがあってその近くではあ正式な種目になるんじゃないかなっていう噂があったりもするので障害を持ったからパラスポーツしたらいいんじゃないっていうことではないと思うんですけど私自身スポーツが大好きで体を動かすことが大好きなので 実際今回東京のオリパラを見てあなんかこのステージに立ててたら面白いんじゃないかないつもとは違う目標を立てることって素敵なんじゃないかなと思ってなかなか時間は正直あのー、難しい取るのがすごく今難しい状況ではあるんですけどもでも、えー、行ける時は練習に行ってなんかしっかり まずは大会にね出れるくらいまで成長したいなというのが今後の目標でございますなんかそういった情報もお伝えしながらあクレー射撃の普及というかパラクレーかパラクレー射撃とか狩猟とかそういうのに興味を持ってくれたら嬉しいですまた私もクレー射撃の様子を発信しながらこんだけ上手くなったよっていうのを皆さんにね伝えれたら嬉しいなと思います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 Oh.